各位观众，b o 波士 Good s a n d For 拉阿巴咸松地加赞喊斗晒晒下，事关泰国拉马搞事横翻乖处剪佢，横松霸晒横亚南达，杨娃还恩师亚孟，愿泰王抱眉蓬安息，向天堂拉佢兴王巴晒王亚南达相聚亚孟。